زما ظاهر نوم دی صوابه یم په لیونی باندې مشهور یم او د کبډي سره تعلق ساتم ځکه چې دا د پښتو د ثقافتي پروګرام دی او په دې کې چې کوم نه مونږ ډېر رئیس اخلو او د وړکوال نه خپل مم ډېر لبي کړی ځکه چې د پښتنو چې کوم نه په خوا پرزولې کبډای مخې تتی دا ډېر خوخي وي او دا کرکټ مرکټ او دا سيزونه پکې راوتی په دې باندې خلک جواری کوي مونږ چې کوم نه نوجوانان لا یو قسم انټرټینمنټ ورکوو دا انګلیش کې چې کوم نه پښتو چې کوم نه مې استعمالوي ما ځکه استعمال کړه چې انده د پاره داسې غلطي ونه کوم انګلیش یو انګريز نه تاسو کنه هغه چې کوم نه بل پښتو د 500 کال نه مخکیم جبه ده چې دیتا په خوا جبه وا د سانسکرت په ورته وي دا ټر ټر خريته چې خلک وي دا هغه شپېلې چې غږی سيو وی ته وی دا د سانسکرت ته مونږ تر نو مونږ ډیر پښتانه زاړه خلک یو دا اردو پیدا شوی اصل 200 کال نه کیږي انو زه د پښتنو ته دا خواست کوم چې تاسو لبو لبو سره چې کوم دی نو د خپل ثقافت د خپل علاقې د دغه خیال وساتئ د پردې د عزت دا پایشای چې کوم راوتی دي دا ناکاره مجلسونه چې راوتی دي نو د دې نه اجتناب کوي ګوره په خو هو په اجرا کې دیو بلې دا او ټنګ به ربا په ډېر خپل مذهب او خلکو به چې کوم نه ډېر خپل پایدي او اوس خو چې کوم نه وای جانان دی او قربان دی او دا دی او هغه دی په خو چې کوم نه غزل به وي د رحمان بابا به وي د احمدین طالب به وي نورالدین اخوند به وې، ملنګ جان شاعر و، خوشحال خان خټک شاعر و. کاکا دا راته ووایه ځلاند ټی وی د پښتو عکاسی کوي دې باره کې تاسو څه ویل غواړی ځلاند ټی وی باره کې. دا چې کوم دی نو د پښتنو رهنمايي کوي ځکه چې دی دوره لړ او موږ چې د دې لاندې دغه نه راوچت کړو نو دا چې کوم دی نو دی زموږ رهنمايي کوي د پښتنو او پښتانه به هم ان شاء الله تعالی دی سره مرسته کوي.